А я было к тебе сунулся, да чувствую засада там. Я чувствую. Я всегда чувствую. Trying to get out? Oh my. There you go. <laughs> oh dear. You are silly. No! we Hello? <laughs> Hello? Do the good one. no, no, no, no. Ох, исхудала моя лапочка. Ух, и накормлю сейчас деточку. Ой,